कभी तो पास मेरे आओ कभी तो नजर मुझसे मिलाओ कभी तो दिल से दिल को मिलाओ हो जाना मेरी चाह पर कभी तो पास मेरे आओ कभी तो नजर मुझ मिलाओ कभी तो दिल से दिल को मिलाओ हो जाना मेरी चाह पर कभी तो, तो कभी तो पास मेरे आओ कभी तो नजर मुझसे मिलाओ कभी तो दिल से दिल को मिलाओ हो जाना मेरी चाह के कभी तो पास मेरे